tumevaa hii kitu bwana. What's up everybody, tumerudi <laughs> after a very long time. Wow, it must have been November. November. Development maze. Kuna vitu zingine hatufai kufanya kwa hii life. Ni agree. Ah, tunasema lakini tunashukuru Mungu kuna mengi yame happen. Yeah. Nayo ni poa. <laughs> kuna changes <laughs> asipokuwa hizi <laughs> happen hizi eh? make sense kama so ilikuwa novemba tukifanya stori ya bbi alafu eh, sahii kabaridi kamechapa Man. Eh, baridi imekuja nairobi <laughs> natembea hivi unananga tu iko tu pale ini baridi unaiona unatembea unakutana nayo unavaa jaket kanne na bado inapiga tu ndani inaweza kuwa ni messenger ama ni angel Mungu Mungu tuma Mungu tuma messenger messenger messenger yenye walituma lete baridi this time around ali confuse Limuru na Nairobi <laughs> ni kama all my life sijasikia baridi kama hii ni kama sijui sijui aje na ni imagine kitu ni 18 degrees Celsius ni 18 hadi hajafika 10 ni kama ni kama vile ni, wale wale asset kwa the same same group, kuna vile amevuka na tuseme ni kina nani eh bwana, hata hata oni wao oni baridi. <laughs> Swali ni tufilisha, eh. swali ni watu single mna survive aje? <laughs> Tuambie hapo aje, utuambie poa, utuambie poa mama, because this time this time round I think hii kitu imekuja na fujo, eh, imekuja na hapo, si wote mna survive aje? Eh? hizi? Kwa neema ya Mungu so far. Nafikiria kabaridi ukapata kahoma kidogo nafikiria ni COVID. Ni COVID man. Mm. Sasa ni kofi na chai tu na yeah. Kamkate polepole ukipenda. Msijali, msijali. Ah. Mtafika ile level yenye tuko. <laughs> Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. So let's get back to the topic of the day. Of course hatuwezi anza kama tujaenda kwa COVID-19. Mm. Eh, eh, eh, sijui tumefika wapi tuko? tuko fourth wave I fourth think. Wave. <laughs> fourth wave. Lakini kaa Tanzania wanaishi vile wanataka. Yeah. Tunafaa kushughulika kweli sisi ama pia wapaski baridi kaa sisi. Ah, tunasikia baridi. Sababu kaa kujaza TZ. TZ wameanza kuingizwa na kuingizwa baridi. Aje. Uh, imefika place yenye president ameanza ku kuweka mkazo. ya Yeah. Na kusema wata unacheki like oh, TZ mimi ndo nilikuwa natumia kama marking scheme <laughs> especially Kigen. <laughs> Ah, ah, mm. Sahii hatuwezi huwezi tumia TZ kama marking scheme mm. because wame, wamesema wanataka kuleta vaccine oh. so wakianza kuleta vaccine inamaanisha wanakubali wana kitu iko lakini hawakukataa haiko yeah. walikataa iko mungu ile jamaa akisema hata kani kufa na covid ni sawa <laughs> lakini alisema ni mungu anamlinda hata Yesu alikuwa kwanza kuleta ile dawa ilikuanga ya Madagaskar oh, yeah. ni Mozambique <laughs> Madagaskar ni <laughs> yes, exactly. Madagaskar ni Madagaskar si movie Madagaskar madagascar yeah, so so you see uh, from whom say uh, rest in peace, not Ajay? Magufuli, Magufuli, yes. I said Marehemu. Marehemu. Up to now, mm. up to now Chizet hawajaifunga anything, wanaendelea yeah. tuna life. Hatusemi mm. COVID haiko, COVID iko, lakini tuna pegonit ndio tuombe do. The most likely, most the likely. The idea like tu tutatumia tu cause tumekupa do. Magufuli ile time alipewa do akasema kama mnataka do <laughs> ndawarudishia. Alisema arudishia hmm. <laughs> baada warudishia. Alisema kitu kayo but alisema hata wape hizo numbers because the idea was uh, to tukupe do then mm, tupeane numbers. numbers. Hakutishio hasa je kwa kwa wave hata moja. Washughulikangi. Lakini iko nile tu haiwaumizi kama juu sababu Kenya ingekuwa majuu, angekuwa ametembezwa bwana. Bwana, hata hiyo kitu ingekuwa Kenya venye walikuwa na wana, wana project eh. <laughs> atunge atunge hatungekuwa na mtu kwa kwa street. Unasema hiyo sasa, unasema by June 2020 atunge hmm. atunge kwa kumka post ya Kiarie hmm. na John Kiarie mm. ilikuwa by June tutakuwa around 10000 umesha die ama atakuwa hmm. mm. shapata but I, eh, bado na hold to my to my statement that hmm. covid hmm. sio infectious vile nataka tukuambiwa Oh, ni infection lakini si si si si haraka nafikiria. Kuna mtu alipiga hesabu akaangalia ni 0.2%. Mimi bado na, na stick to standard nini stand yangu ya kitambo. <laughs> Sitaki na issues na government. <laughs> this thing is not as dangerous as it was. That's why nakwambia, umesema sasa Sulu Sulu alikuwa kwa stadium I think 4 days ago between sijui Yanga na sijui gani hmm. Wamejaza stadium, hakuna mtu kona mask. Hiyo hiyo hiyo politician now hata Raila alikuwa kwa stadium so na basi unajua hata, hata Kiambaa by the way, si big deal. Hata Kiambaa, hata Kiambaa mm. the same na Kisumu, hata hata Sunday jani jani Monday hmm. Sunday jana nani alikuwa alikuwa alikuwa service fulani hapo Sakaja mm. hako anavaa mask anapiga tu makofi ndio chachi mejani kama wanapanga line ya kwenda kula so resolution ni watu mask kivaa bwana usishikwe mask usishikwe bwana Tutavaa ndio to access services bwana ndio usishikwe bwana Tawa nilikuwa line last week but one mm. Tawa alibeba watu yeah. Hey. Well, the thing inakwanga Binyi kuna kuna tu scenario mm. yenye watu upewa ile ya watu wenye wanasemanga hakuna kitu kama heaven <laughs> then swali nakwanga what if ufike huko upate live life yenye unataka then ufike huko upate so hiyo ndio pia scenario ya, ya covid mm. what if ukue careless mm. na ushikwe na kufe <laughs> utakuwa ah. tutakuwa kama yule mse wenye alimbanga songia tutakuja kwa matanga tu, matanga yako tukule tukule tuende <laughs> ah, ah, ni kweli covid iko eh. ni ile tu kwa wazee na wabeba vibaya. Mimi nasema tu sahihi just wear two mask ndio uweze kufanya kuget services na ndio usishikwe. Mimi nasema tu vaa tu mask mm. Okay, watu wavai mask. watu wavai mask. <laughs> watu wavai mask. Kitu ambayo ime ime ime nini ime ime ime succeed sana na kuinstill fear kwa watu. Which, is a wrong thing. Yeah. Mi nasemanga sijui nani uadvise cover wetu. Mm -hmm. But you see there is how human especially a normal citizen will behave a normal citizen hata behave because umemwambia vaa mask mm. atavaa mask venye unataka in mm. fact mm. sisi most of the time tunaendanga against what authority authority one mm. everything, everything. It's a human nature, it's a human nature. Mm. so like kama, against the law. Eh, kama government inataka mm. si during crisis the only thing yenye unaweza fanya watu wafanye chenye unataka ni when you lead by example, by example. Wow. so like tukidecide hakuna kwenda rally Uliona hiyo kitu ya Kisumu? Ya ile oh, nini? ni kama madaraka. Last June. Yes, yeah, madaraka ndio Mm. The only thing politician wanapenda crowd. Na hataki kujua hii crowd yeah. Imevaa mask, haijavaa mask, wamepatiana social distance, hawajapatiana social distance. Mm. Na hakuna politician mwenye atakuja hapa na apate sisi watatu na abambike. Wanatakanga crowd. Mm. So without kuangalia hawa si wamepatiana social distance, hawa si wamevaa mask, ye provided wamevuta crowd. Ukweli hmm. kabisa. But idea tu ya ya ya nini ya ya govern ku sure sisi tumeshtuka. Like right now mm. tumetishwa na ude anaitwa Caroline Kangogo Anatembea eh. tu hivi unasikia ni kama unaweza shuka <laughs> hata like yani kama imeshindwa na intelligence kupata mtu mmoja lakini pia na mapeleka mbio bwana. I think tume, tumefika place yenye yenye yenye ile kitu yenye watu walikuwa wanasema ti what a man can do a woman can do better. can do better. Ah, eh? imetoka kwa theory ni practical. Ni practical. Ama udea movies mob tu calculation yake nikipiga hapa niende hapa sitashikwa, but unajua hapa niende hapa sitashikwa, si si kwa ubaya mm. <clears throat> but gava ya Kenya pia hey. Eh. intelligence ya Kenya mm haiko serious ile yenye ukizima simu hmm. ase watakutafuta <laughs> basi unaona ati wamepata wameweza kumtrace in terms of uh, voice recognition hmm. that amekuwa akitumia simu ya wase kucall a certain doctor so sijui sasa hivi wamemtrace to Litein mimi nashuku tu msa si priority ndo maana. No si priority. Si priority. Lakini mi najua intelligence ya Kenya, eh, eh, intelligence mm. ya Kenya iko poa, ni ile tu udem si priority. Ah, mm. eh. ule ule si, ule jamaa alipelekwa mbio kwa nyumba yake saa tisa usiku. Udem ilikuwa inaweza ngumu kumpata kweli. Iko tu ah, priority. Unacheki ile iko jamaa. Kenya ukitaka kuweza, I think mm. ni simu ni simu. Ukiweza manage kwa simu. You know, mpaka Osama mm. anatumia watch kwa sababu watch kuna battery kuna sijui whatever ina emit. Mm. So alikuwa anatumia vitu kama hizo. Radiation. Yes, yes. So anatumia vitu kama hizo because US hmm. so high in the sense they can use anything electronic. Hmm. Oh, But sasa Kenya, ah. provided umetupa simu. Mm. <laughs> Sidhani kama because mm. in, in, in, hata in so many places mm hatuna cameras hmm. zenye zita nini face recognition lakini niulize si the communication authority wala wanaangalia communications most times so bado ni simu tu as wana, wana, wana track like say for example twitter instagram watu yeah. watizo ma photos yeah, unataka kuniambia udem angeshikwa akifuata huko Mimi najua sawa ako intelligence iko ni uletu msesi priority mm -mm. unaangalia angalia angalia nini ya kenya mm. angalia vitu zenye tunatumia hmm. basically tunatumia simu mm hawezi track nao kutumia simu kadi kwa sababu siku hizi upate yes yes that's why nakwambia ukizima tu simu mm. ukizima simu unaenda unakuwa black, so una operate manually una operate tu TV na mm. huwezi tracewa anywhere Sasa why story ya Jacob Juma mm. eh, kuget CCTV za tao zilikuwa hard naona tu alitoka hapa wewe ukapata ukapata ukapata but so anatumia ile ku track na lakini sio kushika kwa gari kwa gari it's easier because ile ile ile ile kamera ya pia nini itaku ile ya CCTV ya barabara. Mimi udhani hizi zinafaa zikusaidia kushika. <laughs> niko napiga <laughs> <laughs> lakini mi I, was, I was assuming that camera are supposed to help you stop the the crime not use it to, to, to, to, to, to capture you supposed mm. to stop it. Sasa kwa mfano kama umepiga hesabu na juu deo ametoka ame KU mm. na ile kufika kufika kwa lazima apitie Thika Road mm. aende. Sio kama na kushikia mapema, sio kushike bado ishapita uende. Mm. Alafu anakushika kama history. Zina because azichukui video. Zinachukua photo. Lakini kama umechukua sema kwa mfano umechukua umechukua photo KU. Mm. Sijui the next one iko wapi. Ukiachukua hapo unaweza estimate the time unachukua from sema KU hadi hadi ni Kimbo mani wapi hiyo time umeshachukua yeah. Naweza estimate tuko wapi by now eh, mimi tu ni wasa angalia hizo kamera si no, serious. Hakuna hakuna mtu akomoni. Hakuna hakuna mtu mwenye unamonitor. That's, that's the problem ah. we have in Kenya in ah. the sense that internet iko down. Mm. That's why Lakini system ziko. System ziko shida tu ni kuwork. Like zinaweza tumika vizuri sana. Because I remember mm. Safaricom ilipangwa tenda must have been 2014 mm. ya kuweka CCTV tao. Yeah, Sijui alifanya yeah. nini na hiyo doc. <laughs> <laughs> Walieka. Walieka. Walieka. So, weka walieka kutumia ndio. So the point is ziko. Mm mm. but who uses them until so, tuwe MP mm. mse mse wa maana ndio tuanze kufikiria about footages mm, yeah. niliona juzi nani akitaka kuidua simu this aina ya jambo mm. si alitoa uh, gana kashut sijui soja by mm. mistake but wasalikuwa nataka kumwibia wakahitwa mm. so see the only cctv ilikuanga hapo ni ya ilikuwa hapo mm. Ah. eh, juzi eh, NPS wamekataa stori ya polisi kuibua simu <laughs> <laughs> una mimi mimi shughuli yangu inakwanga by the nani wa advice hawa say wanakwanga na corporate communication office kweli mimi niko na swali ah swali waliweza kukapture kukapture akiibwa aje ilikuwa, dashcam dashcam ya polisi ya gari ya gari ya msi. Unajua vile mnaenda kwa traffic, oh, unaala gari zingine zipite zipite, then unaambiwa zingine zikipite, so msalikuwa hapo mbele hakuna eh, dashcam hakuna dashcam tu. Kuna magari kuna magari ziko na dashcam mingi sana ziko na dashcam, oh, so that msalipata like so that content so that accident ikihappen, hmm. oh, kwa nini kuclaim ni rahisi. Oh. So you see Kenya sasa mm. places kama roundabout wafakuwa na CCTV cameras true, true. na hizo CCTV cameras zinafaa zikuwe so high in the sense that hii motorbike ikam hivi eh, mbio mbio, hata hizo magari zote zinapita hapo kwa roundabout zinashika mbio mbio. Nani nani nani wa advice government generally <laughs> before wa, waite press conference? Ah, the first thing you could deny to it's ah, ah, always like a priority for every government method unacheki eh, it is one it is one of the method mm. ya kusolve crisis mm -hmm. but it doesn't apply to <coughs> every situation mm. enye hadi iko na prove yes na tu msali nyang'anywa unacheki like wakenya si wajinga yenye <laughs> utaambia hawa si that hii ni fake mm. kuna video eh. zenye unaweza ona uone hii by the eh, way hii ni fake mm but watu wa video production kama sisi watakwambia hiyo si fake, si fake. Yeah. But again ukidinai kitu kuwa na facts, kuwa na facts, kuja useme hapana, haikuwa isimu mm. patia watu eh, patia watu mm. another alternative uh -huh. yes yes mm. ndio deny ah. sema hapana, so that was anza kweli like eh, hapana mm. ni kama mnasema kweli mm. but Ada, sema ah, hiyo kitu haikufanyika <laughs> haikufanyika but again walikuwa right to this extent yeah for polisi pia wakubali hiyo kitu imehappen mm. lazima wakuwe na report hiyo kitu wangenyamazia na life ingeendelea ah, lazima wakuwe na report like for example <laughs> sahii Kigen si ndio That makes sense. uh, unacheki polisi hawezi sema tu phone ya Kigen ilipotea mm. before wewe uende kuripoti report. Uh, okay, so, so <laughs> initially ilipotea sio swali ya huyu jamaa na kuripoti akuripoti Mm. by jioni hata alikuwa amerecover hiyo simu from your place alikuwa amesimama <laughs> no, but, but basically, sisi mna video simu imeibiwa so it depends with whether mimi niende ni report ama nikose ku so unless mm. <coughs> so unless so, uh, sorry, waende sorry. wa, ver wa verify that nini so, unless waseme mm. tumekataa hakuna simu iliripotiwa mm. <laughs> <laughs> hiyo mm. yeah, yeah. again unaona for example sahii si ndio yeah. uh, tuseme god forbid yeah msa amebreak kwa nyumba yangu jirani amechukua video mm. then unicall hapa uniulize by the way nimeona mzee amebreak nyumba yako wajua mii nitasema ai hapana because sijafika huko ni verify yeah, eh, that nyumba yangu imebreakiwa ni msee tu ameshare video mm. Mm. mm. so naweza kataa as mm. panao because sijafika huko ni, ni mm. prove mm so unless huyo jamaa ali, alienda akaandika statement that mimi nimeibiwa simu yeah. kwa jam. <laughs> so government haijui kwa sababu hakuna government official trial trial government haijui so sasa sasa mm. the, the point of kudeny wangetumia hiyo yenye nimesema ya kusema haikuripotiwa haikuripotiwa hakuna simu imeripotiwa <laughs> kwa hivyo haikufanyika haikufanyika <laughs> kama wewe unaona iliibiwa wewe eh, eh, kuja uripoti <laughs> utaanzia wapi kuambia after report tutafanya uchunguzi after kuripot wanaanza kufanya uchunguzi ah, but paspa nao kwa rekodi yao jamaa niko sure hakuripoti hiyo ni kitu tu ya kusimamisha magari ngapi tatu tatu na amekupatia pesa ya kununua another phone mm. What do you mean? <laughs> <laughs> sasa hiyo jioni ndio mzuri ona accidents tuanzie hapo eh, alafu pia madonda donda gari fifi zikipita hapo 50 ah. huyo jamaa kama anataka ku hiyo simu hiyo by jioni alikuwa amekuja mboga account kwa nini? Kwa nini? <laughs> Ah, amekujia tu mboga. But na insecurity mbona like now imekuwa tu like video tunashare. kwa rampant. Kitu eh. tunachiwa tu, kitu tunachiwa. Imekuwa rampant. Imekuwa imekuwa rampant. Mm. Until ikafika msee ako courage ya ku, kuchukua simu kwa polisi. <laughs> Economy mimi mbaya. Siji bado kafi iko. Eh, iko, iko, iko. Oh, okay, okay. Though, though ukishikwa hmm. ukipewa dob kabla ufike kwa station hiyo mm. auja hujashikwa ah, okay. lakini ukifika station ah, umeshikwa bwana mm. Ah, uzuri siku hizi mimi nafika before your time nywele sana. polisi kwa nyumba na niko na niko na ada route apart from hiyo ya government. Rule ya government doesn't affect me. Ndio utakuta ameshikwa watu kama the government rule doesn't affect me. Tuna assume uh, nyumba ni rule yetu, so ninge type nataka. Lakini government iko na wewe hapo. <laughs> Hmm. Hmm. Sasa wewe unajua kuna gavaa kwa nyumba. Kwa nyumba bwana. Kwa nyumba unaambiwa what Wana, you want to do. Wanasemanga uko na mother in law, father in law, mm -hmm. Mm-hmm. but wife is the law. Is the law. Is the law. Sawa. So, so eh I think uh, tutamalizia tu hapa then tuanze ingine vitu zingine. <laughs> Sawa sawa, thanks for kucheki. Make sure umesubscribe, make sure umehit hapo Sio kabeli kwa hapa. na kuna nasaidia left. Hapa. Kabeli. Eh, rudi kupali. Kupali. Hapa hapa. Sasa see you next time. Uh, make sure you watch the next one. Okay. Peace. Peace. <laughs>